Ой! Треба бистренько. Біда, паніка у всілі. Your children and your children love. Йо! Ой, ой, ой, ой, куди? Jack's the Panda, a happy place product. Happy place, the place for fun. Полізли. Jax knows everything. Джекс, ох, бля. Фігач, нямля, місія полетіла, бля. Йой, біда, як дівку налякали. Де я є? Новопаріж. Оп. Дроп енд паркур рол. Є. Що там далі в нас? Всім привіт, я забув сказати. Продовжуємо проходити Remember Me. Аби здоровлі було. Це музика. Когось мотоцикл файно їде. Записали і зробили музику. Ногами. Св'язочки рубаємо. Свя... Не дотягнув одну зв'язочку. Ох, яких. Спамером може трошки що ж. чекай. Зараз колегонько, тко не чувствує, тко роздивишся, та як в мультиках. Про вампірів такі бувають. Я знаю, нажміть 9, щоб відкрити меню Сінсіна і що, лабораторія зв'язок. Доступен новий клас прийомів. Новий клас? Оце я клас не пам'ятаю. Може він не появлявся просто на тій простішій сложності. Прием удваивает прием связки и усиливает его эффект. Связывающий прием повторяет и усиливает эффект предыдущего приема. Связывающие приемы используют лишь изредка и не очень мощные, а, и они очень мощные, и пользуйтесь ими с умом. Такие также помните, что чем ближе к концу связки вы используете прием, тем сильнее его эффект. Это верно и для связывающих приемов. Теперь э, э, э, так. Куди його можу вліпити? Юй, та тут їх. Куди його сюди можна вліпити, да? Тут їх є аж три. Це що таке? Це брейкери. Біб челлендж. Є. Уліпили. Давай. Може сюди, в цю зв'язку. Прийом вже використовується. Та що це таке? Добре. Так, я не можу поняти, що є з цим меню. Так от я попадаю от. Ще. Коротше, я поняв. Я спочатку вибираю, а потім вибираю, який прийом я сюди вставляю. Во, тепер я поняв. Тепер було б добре замість цього мені ставити, напевно, все-таки оцей. Ні, замість цього. Ага. Тоді оцей нафік. Сюди. Ні, нафіг, його треба замінити. Що за маразматичні система прокачки? Нафіг. Є. І, і... Ага, я його не можу вставити туди. Він тільки для цих. Понятно. А тобі. Попав під роздачу. Тікай, тікай. О, видиш? Треба вміти трохи щось ухилятися. Що їх так поналітало? Це щось взагалі якесь, щось не то. що раніше вони вмирали, а тепер щось не дуже вони спішать умирати. Да, це да. Це дуже добре. Це мені вдається. Давай. Тікай. Є, всім пиздец. Еси, фігачик барбос на свалці. Села у рукавичці. Давай. Так, мене вже це замахало. Що там нове появилось? Я можу відкрити одну. Е, Я відкрию сюди оцю. Ні-ні-ні, я можу ж відкрити. вот, є стає. О, нормально. Все, нарешті. Всіх перебив. І нема тепер з ким навіть поговорити. Яка біда. Я знаю, що це дуже занудно, коли я починаю шукати, чи нема ніяких пластирів, але це треба. пішли наверх. Походу нам до тої башні, яка спочатку показалась нам через кнопку кіберзгляд. Да, щось таке. Це ж ці квадрокоптери у реальному розмірі. Підсказка. Забор, синя якась херня, вентилятор в жовтій комнаті так. Вон ота херня. Я вже бачу, Вот її. Щось жовте. Ні, це не то. Коротше, зараз будемо бачити. Тут не можна нікуди... Не підвисай лиш. Залізти. Ні, не можна. Я надіюсь, що я зараз знову не провтикаю ту підсказку. Треба знайти жовтий вентилятор. Поки що я не бачу нічого. Мозгова тіч, нам знов той бар. Нам треба знайти Джонні. Джонні Кейдж. Вінс. Зеленозуб. Ночной бабайка. Okay, I'm inbound. А що це тут згоріло? Я щось не поняв. Дві години назад тут було нормально, тепер якісь костри. Коротше, я знову провтикав підсказку, мені вже це надоїдає. Вже яку підряд провтикую, блін. Так, щось я задумався, задивився. Що це в нас таке є? А, я поняв. Невидимі ці лепрі. Ліперс, чи як вони там називаються. Їх можна бити тільки при світлі. А то зміліє ці шпіони. Так, той втік, добре, це. Прожектор Періс Хілтон. Каже ус... я. Що він там каже, я не поняв. Щось в мене завібрувало. Я щось не до кінця розумію, що зі мною сталося. Коротше, мені вже трохи самого замахало ці підсказки, шукувати ці пластирі. Коротше, як є, так є. А, зараз все, я згадав. Зараз ця лампа буде відрубатись час від часу. Тут буде трохи важко. Що там у нас по времени? Ого. Та це так можна і гроші красти в банку, зайшов, ніхто не бачить. Йой! Де ви є? Так, треба поки є можливість всіх перебити. Надіюсь, я вспію, щоб лампа не відрубалась. Хоч би одного. Є, двох. От це мені повезло. Томмі, я just had a run-in Вони вміють мгновенно пропадать. А вони вже давно пропащі, що там мгновенно. Куда? Куда вона залізла? Я не успів подивитись, що тут. Вона вже залазить. А, тут тут і нічого і нема. Як це нема? Є! А тепер можна йти далі. Щось радіо цей, антенна щось поламалася. Антенна а не пудет. О, оце а я скаканув. Це, звісно, ідеально було. Так. О, вилазь. Ага, я думав, я, я не... Ні-ні-ні, отако. Today А от, ми вже майже долізли до нашого бару мозгова ятеч. Як було по-нашому витік мозку. А дай, тримайся, що є? Щурик. А. Все, нога поламалася. Все буде добре, що ти нервуєшся. Головне, щоб нікого не бити, бо отак не люблю я ці бі. Ну, типу, мені подобається, але вони надовго затягуються. А ні, все-таки щось має бути. Неизвестные жили, сука, что я завжди кажу, неизвестные, известные жители Нового Парижа, дневник. Известные е, жителі є. Нілін, це про нас? Каорі Шеріден було? Ні, Каорі не було. Це та, в якої ми крали якісь паролі. Ой, це так довго все читати. Так, Нілін. Ерористка, терористка. Є. Почитали. Всім понравилось. І пішли наверх. Оце да, це шахти вентиляційні. Тут по-любому зараз будуть якісь бої без правил. Ну, це ж без цього не буває. А прожектори є. Давай, давай. Треба собі набити швидко уровень. А може бути таке, що зараз появиться якась нова суперспособність. Ага, їх можна добивати, навіть коли відключений фонарь. Це добре. Давай, давай. Підсвічуй мені. А, я не тою кнопкою стріляю. Що це? Мене зараз приб'ють на... Є. Ні, цей раз я поки що не включаю, хай погасне лампа. Є, погасла. Тепер я врубаю ще раз. Давай, давай. І тепер можна включати. О, тако. І зараз вам так файно буде. Надіюсь, більше не появиться. Ні, зараза появилась. А, тепер треба буде чекати перезагрузку. Да. Я так и знал, что мое быта 6 Отличает все синсины, углушает врагов, заставляет показаться невидимых. Откройте колесо спецприемов. Супер. Выбираем. Поехали. Надовго. Уже добиваю одного. Что так долго? Він якийсь як смертный. Ого, та це я так зараз би тут продую. Ні, треба дочекатись перезагрузки. Треба поки що увагу свою на видимих переключити. Так, так. Якщо я зараз не відкачаю собі жизні, то це буде дуже-дуже хірово. Давай. Ого, оце вже до того йде. Це вже все, пиздец. А де прожектор? Ага, добре ж хоч не спочатку. Так, добиваємо виданих. Є, раз, два, є, раз. Луплю поки є. Тікай. Раз, два, тікай. Раз, два. І так по чуть-чуть, по чуть-чуть так будемо. По раз, два. Два, тікати. Зараз у- така біда. Зараз усім буде весело. Це буде коротше довго. Це буде дуже довго, мені це все не подобається, що так довго треба цим грати всім. Буду валити спамерами, бо бо того, що прожектор є. Давай прожектор мені врубай, бо я нервуюся. Давай ще пару відкачок, супер. І все швидко діла рішаються. Треба просто бути цілеспрямованою людиною в цьому світі. Так, перезагружайся, мені поскорше. Давай. Подумав, ну, що я тебе не зловлю, що. Нарешті. Нарешті. Треба щось відкрити. А, все, я поняв. Зараз тут будуть головоломки. Це майже половина гри. Кібервзгляд. Нам наверх. Добре. Добре, це вже буде в наступному епізоді. Ну, це я образно. Не типу в наступній серії летсплею це все буде, а поки що я закінчую. Всім пока.